¿qué tal? Bienvenidos una vez más a este espacio que es una ventana que nos permite tratar de comprender esta nueva normalidad, estos retos y eh, desafíos de la pospandemia. Eh, en, esta ocasión tenemos al profesor eh, Bernd eh, agradecemos su presencia, espero haber pronunciado bien su nombre y tengo entendido que usted es un estudioso del campo del derecho. Eh, en, ese orden de ideas, pues un poco quisiera eh, saber esta coyuntura del coronavirus, qué impactos ha generado en la estructura del Estado y en la forma de comprender eh, su proceder. Bueno, muy buenos días y en primer lugar, por supuesto, muchas gracias por la muy amable invitación a este evento. Bueno, claro, yo estoy, no estoy analizando desde la ciencia médica, eh, sino mi análisis es desde la perspectiva de la ciencia constitucional. Yo de mi formación soy jurista, claro, muy abierto también a, la ciencia política. Eh, es decir, la pregunta me parece muy oportuna. ¿Qué tiene que ver Corona, eh, lo que ha pasado en este año? ¿Qué tiene que ver con el Estado, con la estructura del Estado? Eh, estamos en un proceso de la, de la el cambio de la lógica de funcionamiento del Estado constitucional democrático que conocemos eh, eh, también en Colombia desde hace aproximadamente dos, eh, dos siglos. y vamos a decir, yo tengo una cierta preocupación y esta es la preocupación que en, eh, como un fenómeno casi mundial en múltiples países de la Tierra tenemos esta tendencia hacia eh, mucho más autocratismo, eh, que en todos los decenios anteriores una tendencia al autocratismo que es la peor en Europa central desde la Segunda Guerra Mundial, en la península ibérica a partir de los años 70 o en América Latina desde los años 80. Es decir, eh, lo que pasa ahora no es eh, algo normal, por eso tampoco me gusta mucho la palabra de la nueva normalidad. Eh, pasa algo muy excepcional, eh, que con eh, la justificación eh, de un peligro ante un, virus que efectivamente es de medio bajo impacto, no es la peste negra, que, que, frente a este virus, bueno, múltiples estados, la mayor parte de esta tierra ha decidido medidas duras que tienen Äh, tres efectos principales para el Estado constitucional. Esto es primero äh, que se ha äh, suspendido o limitado la mayor parte de, los derechos fundamentales de la respectiva carta. Segundo, hay un efecto al equilibrio de poderes porque la corona política llevó a una concentración eh, de las decisiones en manos de la rama ejecutiva. Los parlamentos o congresos fueron muy, resultaron muy marginados. Y tercero, si queremos entender nuestros estados eh, como democracias, en este caso partimos eh, del pueblo como el soberano, pero en varios estados, eh, eh, también en Colombia, también en Argentina, en Perú. Eh, el pueblo, el soberano, resultó encarcelado en casa durante una variedad de meses, no solo algunos días. Una cosa que nunca había pasado antes en la historia mundial, es absolutamente único no son novedosas las pandemias que habían existido desde siempre, pero esta forma de reacción es absolutamente novedoso y yo tengo la preocupación si este no solo demora algunas pocas semanas o meses, eh, sino ahora parece que nos acercamos en marzo a un año, eventualmente más, en este caso hay un proceso de aprendizaje, el pueblo, la gente, los políticos, todos nos acostumbramos a esto y aprendemos a amar esta eufemísticamente así llamada nueva normalidad que es mucho más autocrática. Pero entonces eso quiere decir, por ejemplo, en, las teorías de la ciencia política estamos en un estado más jueziano, un leviatán que recuperó las fuerzas y que ahora mm, con, eh, con justificación somete las libertades de los individuos o es más allá? Bueno, el äh, äh, Leviatán siempre es un concepto también difícil. Äh, por ejemplo, yo no soy el, mejor amigo de este monstruo del mar de Thomas Hobbes. este es más una visión de, terror del Estado, es más una visión del lado oscuro del Estado en general. Pero muchas veces usamos este de modo metafórico en, ciencias políticas pero por ejemplo en América Latina muchas veces se ha partido de poderes estatales eh, que no son tan eficientes, más eh, de la tan de peluche que no ha, logrado bien eh, mostrar la eficiencia. Y lo interesante es que especialmente estados con esta crítica de una cierta debilidad que ellos reaccionaron tan dura o teatralmente. Por una parte, es una primera observación, pero Además, eh, me parece que, que, hay una tendencia a un Estado mucho más policial porque en la corona política vemos eh, eh, dos tipos de normatividad eh, que, son centrales en muchos países. Derecho penal, castigar a la gente, derecho policial, supervisar a la gente, por un montón de normas detallistas que a veces tienen connotaciones un poco grotescas, absurdas, como pico y género y estas cosas. Eh, pero, en este tenemos eh, muy dramáticamente un aumento de esta tendencia estado policial. Y este estado policial también recuerda a épocas del pasado, por ejemplo, en el así llamado absolutismo, hubo estas eh, ordenanzas de la llamada buena policía, y en este también se reglamentaron todo aspecto de la vida, cuántas personas se puede invitar, eh, qué tal y tal cosa para la fiesta, para el encuentro sería prohibido, largas listas, y también este tuvo una finalidad de defenderse contra la desgracia en la época de la peste negra. Pero realmente queremos volver a, un régimen preilustrado con connotaciones eh, eh, que, llamamos muchas veces medievales, aunque, bueno, exactamente absolutismo no es la Edad Media, sino la modernidad temprana, pero nos lo parece muchas veces eh, muy medieval. De todas maneras, crece esta, tendencia al estado de policía, me parece. E, esta, figura del estado policial Em, se fundamenta en estos miedos, en esta suerte de, usted lo llama eh, psicosis colectiva, como un, régimen de terror para poder someter. Eh, recuerdo el, estudio de Michel Tausin en el, en el Putumayo, que habla precisamente del régimen del terror para eh, imponer orden en la casa, que está como sucia, los, ciudadanos no se pueden eh, eh, controlar por sí mismos, sino que tiene que ser el Estado el que trate de regular hasta las, eh, situaciones o ámbitos más privados del individuo. Esto es una muy interesante pregunta, cómo es la relación entre miedo y poder y cómo se construye esta relación en la crisis actual. Bueno, creo que no es ningún gran eh, secreto, también hay publicaciones al respecto, que miedo es una, mm, eh, es, estrategia gubernamental típicamente en regímenes relativamente autocráticos. Por ejemplo, un autor alemán, Mausfeld, ha escrito un libro sobre, eh, sobre poder y miedo. Es decir, en, este caso se, produce miedos colectivos eh, eh, con los cuales eh, se justifica finalmente más seguridad, pero una seguridad muy efímera, si la, si la logramos realmente, una seguridad a costa de la, no solo de la libertad, sino de la dignidad humana como tal. Bueno, estos debates de seguridad conocemos eh, con fundamentación del miedo conocemos muy bien a lo largo de la historia. Lo más dramático o uno de los casos más dramáticos Europa, siglos XVI, XVII, procesos de brujería, 60.000 mujeres asesinadas por parte del Estado, simplemente para eh, erigir una capa de protección contra la desgracia del cielo, la peste de entonces, eh, eh, la ira divina, no se habló del virus, sino de la ira divina en ese entonces, todos tenían miedo al diablo y de tal manera se hizo este culto de la muerte para protegerse. O vamos al siglo XX, todos, todas estas dictaduras en Latinoamérica Latina se justificaron con el miedo, la, la, presumida amenaza de un comunismo diabólico, y por eso fue presumidamente necesaria el estado de sitio, la dureza, la guerra interna, paramilitarismo y todas estas violaciones de los derechos humanos que conocemos. Y ahora en la corona crisis volvemos con un discurso de miedo eh, frente a algo que no es tan peligroso como es presentado. Pero podemos señalar, profesor Bern, que, da eh, dada la coyuntura, el Estado sale fortalecido, que esta es una oportunidad para que estas políticas estadocéntricas tomen más fuerza ante una crisis del papel del Estado en la sociedad contemporánea? Depende, depende. Ah, vamos a decir el Estado, seguramente el Estado-Nación o el Estado también de policía, si usamos esta expresión, pretende crecer, pretende posicionarse. También después todas las críticas eh, que en la época de la globalización argumentaron, ay, el Estado va a morir, no tiene futuro, etcétera, etcétera. Eh, este tiene también eventualmente una relación con estos debates el Estado lo pretende. Si lo logra, esto es, eh, eh, otra pregunta. Pues normalmente el Estado es, eh, no es fuerte si hace políticas duras, teatrales, sino si el Estado existe en el corazón de la gente, si es aceptado, si es visto como un conjunto, de justicia, pero si el Estado simplemente limita, prohíbe, castiga. En este caso se forma una distancia al Estado que es a fin de cuentas, a mí me parece, contraproducente. A fin de cuentas, el Estado no gana más legitimidad especialmente porque si miramos al futuro, yo estoy casi seguro que los eh, politólogos, historiadores del futuro en 10 años, por ejemplo, van a mirar muy críticamente al manejo de esta corona política. Estamos en una suerte de laboratorio social a partir de esta pandemia, pero en sus análisis usted se centra en especial señalar los casos de Argentina, Perú y Colombia. ¿Qué es lo particular de estos países que le llama la atención en esta elaboración de, reflexiones que usted nos presenta? Bueno, en general podemos decir que em, múltiples estados de la Tierra buscaron äh, ähm, políticas en un cierto espectro con, ciertas similitudes estructurales. Pero dentro de este espectro algunos estados actuaron eh, un poco más eh, represivos y otros gradualmente menos. Eh, yo he mencionado estos tres ejemplos porque ellos eh, realmente aplicaron este confinamiento en el sentido que significa la palabra encarcelamiento colectivo en casa. Eh, usaron esta medida durante un montón de meses. esto no fue la respuesta uniforme en todo el mundo. Por ejemplo, Claro, también hubo en algunos países europeos estos confinamientos en forma del encarcelamiento. Eh, Francia, eh, España, Italia, pero muchos otros países de Europa, por ejemplo Alemania, nunca hicieron algo así, sino usaron lockdowns eh, que, evitaron intervenciones tan drásticas. Yo he mencionado estos tres países porque realmente encerraron durante múltiples meses eh, el pueblo en sus casas y lo hicieron cada vez con una muy baja eficiencia protectora. Si comparamos, tenemos una muy clara respuesta. Frente a la difusión del virus, no podemos decir que más dureza significaría más eficiencia. No, esta sería superstición moderna, fue más al revés comparamos, por ejemplo, Argentina, muy äh, represivo, y el país vecino, Uruguay, äh, muy äh, moderado. ¿Quién fue a fin de cuentas más eficiente en términos de contagios? Uruguay, no Argentina. O el país que tiene la mayor mortalidad en América Latina, porcentualmente visto en la población, Perú. Perú fue muy represivo, pero no logró buenos resultados. Y también en Colombia los eh, contagios no se logró frenar. Es decir, esta dureza no funcionó. Este es lo trágico. Se hizo medidas muy duras, pero también muy ineficientes. Pienso la respuesta es muy fácil a todo esto. Es, eh, es una falta que los virus están bajo la soberanía del Estado. Eh, se piensa que el ser humano y sus instituciones tienen fenómenos naturales como los virus bajo control. Pero lo que más parece ahora la experiencia es más la respuesta, este solo es un deseo, pero no hay esta realidad los virus se difunden en los países absolutamente independiente de la respectiva corona política, es decir, no tenemos este bajo control, al igual como no tenemos el clima u otros fenómenos bajo control. Eh, eh, eh, hablo del, clima diario, no hablo del cambio climático, el clima diario. estos estados policiales es más como eh, dinámica de regímenes nacionales o hay una relación con mandatos de organismos internacionales como la Organización Mundial de la Salud o el mismo Fondo Monetario Internacional mm, para incidir en las políticas públicas? Bueno, lo, lo que me parece visible en la corona crisis es la Organización Mundial de Salud y ellos jugaron un papel muy importante por el cambio de definición de pandemia. Originalmente se definió siempre pandemia no solo por la difusión de algún tipo de virus o bacterio, sino eh, la definición eh, dependió de la peligrosidad, pero en 2009 cambiaron la definición, quitaron el peligro, ahora el peligro no existe en la definición sino pandemia es cualquier difusión äh, supra suprarregional de, un virus, también del virus menos peligroso del mundo. Pero este lleva a un problema. La gente escucha eh, cuando se habla de pandemia, la gente escucha peligro, llega la peste, todos vamos a morir, algo así. Eh, aunque la, OMS objetivamente solo dice algo con un impacto viral se difunde. Eh, es este, este también, este cambio de definición es el punto de partida de, este, de, este curso del miedo y tiene también el efecto que todos los estados eh, no evalúen tanto los eh, muertos, también la causalidad virus muerto eh, solo se revisa si hay un test positivo, nada más. típicamente solo se cuentan tasas de infección según esta definición de la OMS, aunque para el pueblo lo relevante sería un análisis profundo qué es realmente el riesgo. Hay una pregunta que podrá sonar como con, una sospecha en el fondo y es que pues eh, en, estos tiempos de pandemia también hemos visto grandes movilizaciones del poder constituyente, podríamos decir, recientemente Guatemala, pues en el, en comienzo de año Ecuador, eh, a mismo el país eh, en Colombia, en Chile de alguna manera eh, estos discursos, estos dispositivos discursivos sobre el miedo y el control tienen como interés también eh, mm, contener este malestar social de la sociedad? Bueno, por supuesto, el debate de la reforma de la constitución chilena ya existió antes. Fue, frenado durante varios meses por, el miedo del virus. Eh, pero finalmente los chilenos eh, decidieron no queremos más esta carta del dictador de Pinochet, eh, eh, que también me parece muy oportuno terminar la vida de esta constitución muy anticuada. Em, bueno, hemos visto en América Latina múltiples movilizaciones sociales en 2019, en múltiples países también y en particular contra las injusticias sociales, pienso esto fue predominante tanto en Chile como en Colombia, también en otros países. Eh, eh, la corona crisis eh, durante múltiples meses ha paralizado, me parece, estas protestas. Durante varios meses no funcionaron y a mí me pareció que esto fue también un interés de algunos políticos, presidentes, que, ellos esperaron eh, que, terminan las protestas y ellos van a presentarse como salvadores nacionales, eh, etcétera, etcétera. Eh, pero, pero, a fin de cuentas este cálculo tampoco funcionó. Los chilenos reactivaron sus protestas, eh, o también vemos que, por ejemplo, en países de Europa se han formado nuevos movimientos de protestas, muy en particular contra la corona política que, no existieron antes. Es decir, a fin de cuentas, eh, no se han paralizado movimientos de protestas, sino a fin de cuentas, incluso me parece que hay más. Eh, en, el, en, el, en ese orden de ideas que nos plantea, profesor, cuál es el panorama en términos geopolíticos, o sea, digamos, eh, en el caso de, del modelo chino sale fortalecido eso que va a incidir en, las relaciones de la geopolítica, en, el, en la región, estos vamos a, unos estados más policivos de la mano de, eh, de, la incidencia norteamericana. ¿Cuál es esta relación geopolítica que usted puede ver en esta coyuntura? si analizamos los efectos económicos, eh, eh, algunos países eh, tienen menos daños y otros tienen más daños países que son muy fuertes económicamente, como por ejemplo Alemania, bueno, ellos superviven fácilmente esta corona-crisis. En cambio, un país como Colombia tiene mucho más problemas económicos y de tal manera vemos también una relación en términos relativos. Los países del núcleo industrial salen como ganadores simplemente porque los países eh, del segundo nivel de transformación industrial pierden más. Pero este fortalece al fin dependencias y no olvidamos que los países del núcleo industrial tienen este interés eh, en eh, extender huellas ecológicas, zonas mineras, zonas de aprovisionamiento en el llamado sur global. Y por supuesto, este fortalecimiento de polarización facilita eh, la explotación del sur. Este, no debemos desconocer, eh, este es un enorme riesgo eh, y, este riesgo es muy desfavorable para, América Latina. Bueno, en la geopolítica también se puede ver cómo funcionan las guerras económicas dentro del norte, por ejemplo, entre China y, y Estados Unidos, eh, donde hasta el momento, según las cifras que tenemos, China es el único país que económicamente no pierde nada mientras los otros por lo menos pierden algo. Es decir, también relativamente eh, China es, eh, está fortalecido. Pienso, esto hay que observar muy, muy cuidadosamente y me parece mucho más importante estas preguntas que los debates eh, sobre, sobre una vacuna, por ejemplo. Finalmente, en esta corona crisis, ¿cuál sería el mensaje que usted les daría a quienes nos están viendo eh, para no o ser más crítico frente a estas medidas políticas que quieren presentarse como salvadoras, pero que tienen una lógica de, sometimiento y control? Bueno, a mí me parece eh, muy importante eh, tener la perspectiva crítica, tener los ojos abiertos Äh, siempre si pasa algo muy excepcional que no tiene ninguna antehistoria, äh, äh, que, nadie ha esperado en este caso, observar muy críticamente, autopreguntarse qué pueden ser las fuerzas de fondo, los beneficiados que no son tan presentes en el debate oficial pienso, esto es eh, la recomendación principal que yo tengo, ser muy crítico frente a esto, lo que pasa o como el constitucionalista Gargarella ha dicho, eh, eh, hay, un derecho a la sospecha, yo creo, es, un poco más que el derecho a la sospecha, es el deber a la sospecha. Pienso como un ciudadano responsable políticamente, Äh, un Ciudadano Responsable Políticamente es, äh, äh, es importante esta sospecha y buscar explicaciones que tienen algún sentido político, histórico, jurídico y no este mito de que los políticos quieren salvarnos de un virus asesino. Bueno, ahí está el derecho a la sospecha. Profesor Bernard, muchas gracias por su tiempo y por sus comentarios que han sido de gran ayuda para nosotros. Muchas gracias por la muy amable invitación. Y a ustedes, eh, muchas gracias por sintonizarnos y nos veremos en otra oportunidad.